Menjadi serimu dalam lima waktu Round 2 Kan Tiada salah untuk mencintai Namun kita harus sedar Tidak semua yang kita cintai Harus kita miliki